Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es la Donatera y hoy les enseñaré a cómo descargar el WinRAR para Windows 8 de 64 bits. Solo en 64 bits porque probé en uno de 32 bits y no funcionaba. Así que bueno, vamos a abrimos el navegador. Nos vamos al link que les dejaré en la descripción. Recuerden, en la descripción estará el link ¿De dónde descargará? para por Mega. Bueno, ahora una mesa ahí le damos descargar. Esperemos que se descargue pero no la vez porque lo tengo, ¿vale? Bien. una vez que se, nos haya descargado y veamos donde lo tengamos, pues yo lo tengo descargado Moveré el escritorio para tenerlo mejor. Ya. Bueno, una vez lo que haremos es darle doble clic. Esto dirá que si se permite que este programa se cambie de equipo, le daremos en Bueno, una vez ahí, le daremos en instalar le vamos a como está, aceptar. y Eso, estará nuestro Wizard instalado en nuestro equipo full y estará en español. o sabemos si está en español y está full. Bueno, cuando lo terminemos de instalar, nos abrirá esta carpeta, abriremos el programa. Miren, le damos en ayuda acerca de Windows veamos que estás registrado por Cyberleon, el cual es el creador de esto. Bueno, estará en español, bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Gracias. Chao, chao.